Насмотревшись Ютуба о попытках сделать пылесос своими руками на основе воздуходувок, вентиляторов и проанализировав информацию о производстве пылесосов, я понял, что нормального пылесоса без турбины не получится. Вот заказал турбины на Алиэкспресс. Цена каждой с доставкой составляет 6000 рублей. Вот этот номер. Сейчас посмотрим. А, линейки тут нету. Паузу пока поставь. Штангелем мерим. Так, наружный 48. Внутренний 43. Диаметр штуки всей. Так, 145, 144 как и было заявлено. Высота 12, 102, 102, и эта высота тоже приблизительно такая же, 107 где-то, побольше, 11 сантиметров где-то. А общая Общая 210 миллиметров. Ну, вот такие турбины. Тут 44 тоже вход. Вот такая офигенная турбина. Можешь выключать. Все. Тоже смотри здесь. Код такой. 230 вольт, 1400 ватт. открываем. Код такой. Вот. Электрические испытания проведем позже. Все. Пошло. Держу крепко. как определился с параметрами и размерами, приобрел рулон самой дешевой стеклоткани эпоксидной смолы ЭД-20. Стеклоткань оптом по цене 25 рублей за квадратный метр. Так как тут нет больших нагрузок, не обязательно использовать конструкционные стеклоткани с большим усилием на разрыв. Достаточно стеклоткани для теплосистем. На все детали, чтобы сделать слоев 15, ушло около 50 квадратных метров стеклоткани. Эпоксидная смола ЭД-20 в ведрах по 5 кг по цене около 350 рублей за 1 кг. Цены 2017 года. бочонок я немного уже обработал вот листы тоже, которые делал сам. Детинаксовые. Идеальная гладкость поверхности. Как будто заводские. Осталось только немного доточить и все склеить вадим пылесос Понимаете? Ну вот в результате моей деятельности образовался следующий комплект. Там гладит насекав. Угу. Шкушка тогда будет. Такая запчасть это крышечка от этого бачка. Бачок. Такой бачок. моторный отсек, крышка мо моторного отсека циклона. Это тоже видать. Вот. Сам моторный отсек, он вот закрывается этой штукой сверху. Таким образом. Вот. здесь с этой стороны будет еще фильтр вот так ставится и закрываться вот этой крышечкой. Она сюда вкладывается. Так, вот этой стороной она так, потому что имеет не там это смещение. И потом вот эта вся штука сюда закрывается, туда вставляется. Вот. То есть вот так она будет. Вот. Это труба переходная из циклона. Циклон сейчас я принесу. Он будет ставиться сюда. Вот таким образом циклон ставится. Отсюда переходная труба Вот она. Такая труба. Тоже вытащена. Стеклопластиковая. Сюда закрывается. Вставляется. Сейчас я ее Она очень уж была. Не ее сюда вставлять. Пропал снимай. Вот такая штука. Суть следующая. Здесь будет держалка для пружины. вот эта штука здесь через трубу будет соединяться с моторным отсеком. Вот тут вот будет сбоку вот эта штука. Отсюда сюда труба. Вот так вот. Это тоже стеклопластиковая вот такая выточенная штучка. Вот, они а соединяются тут через трубу сюда. А здесь, соответственно, стоит движок. А у движка тут переходной еще патрубок на второй двигатель. Вот. Он сюда входит. Вот. А здесь и будет вторая моторная штука. Вот сюда втыкается, сюда. Так соединяться будет. И здесь второй движок будет стоять. Второй движок будет вот тут. Таким образом ставится. А здесь будет просто кожух потом. Ну вот, вкратце, вся конструкция. Вот такой кон компьютер у меня получился. Пока с одной турбинкой попробую хочу проверить, как у нас с воздухом мощность засоса, как там ветер у нас дует. установлен второй движок. Сейчас испытаем как он будет двумя сосать. Прибавляем мощности и наблюдаем картинку. попробуем <clears throat> вытащить эту штуку. Вот тут пониже вот так. Вот, чтобы вот это было процент. Вот смотрим, при каком давлении вот этот клапан будет открываться. закроем. На три маленьких подкрута. Посмотрим, на какое давление он сейчас будет срабатывать. поэтому закручиваем. Смотрим, какое давление будет максимальное. Он нажимается, открывается. Сейчас посмотрим, как он будет сейчас срабатывать. он, в общем, работает, регулирует, да, вакуум, когда срабатывает, когда надо, когда под... А вот это у нас предохранитель. Вот я проверяю, на каком давлении он отключается. То есть включается наоборот. Сейчас вот ограничение, видать, получается, что Сейчас мы его немножко подкрутим. Посмотрим, как он засасывает. Я думаю, больше чем 0,4 не стоит его вообще включать. Потому что мощность засоса такая, что пальцы сломать может, если засосет. Это только на половинке так засасывает. Вот циклон китайский с Алиэкспресса. Крышка к нему, то есть вот этот держатель. Сделал стеклопластик сам тоже. Вся конструкция вот держится на шпильках. Что тут еще интересно В моторном отсеке я добавил вот тут вот вырез в надежде на то, что сюда центробежной силой будет затягивать или как выпадать пыль в маленький вот этот сборничек пыли, фильтр а так фильтра Это я взял колбу и приделал к моему моторному отсеку. Так что пока не знаю, как это будет работать в плане полезности. Ну, в результате вот э, конструкция вся увеличилась, на которую крепится моторный отсек. Вот, э, вот это вот такая подставочка. Можно было бы, конечно, обойтись без нее, если бы не было этого фильтра. Вот такова моя конструкция. Здесь отсюда труба потом будет сюда соединяться. Отсюда будет вход общий. Так идти <laughs> рядом с трубой, с ведром и наружу, вперед. Вот такой мой пылесос. Теперь пылесос полностью в сборе. Что у нас получилось? Вот таким образом у нас бачок тут с мусором меняется. Опускается вниз и вытаскивается мешок с мусором. Вот, это ручка на мешка. Вот так вот патрубки соединены. Пока я верхнюю турбину не закрутил совсем, так просто поставил для испытаний. Давайте запустим нашу турбинку. Включается дистанционный пульт. Вот такой у нас дистанционный пульт. Как оно работает. Нажимаем на кнопочку. Так оно и работает. Мощно здесь. Да, сосет. сосет он на третьей мощности. Ну вот, пылесос в сборе, готов к работе. Сейчас мы будем проверять, с какой вакуум он сосет в полном сборе. Включаем нашу установочку. Смотрим. купил шланг. Как видим, шланг называется Дозор 1 и 2. Сделано в Германии написано. Подключил. Решил попробовать. Включаю установочку. пока держит. Если пока не закрепил. vai e mostra aqui. давление держит. Ну, как он сжимается, это тоже вообще нас видеть. Как какой-то червячок. которая не оседает в ведре для мусора. Для того, чтобы оценить свой пылесос по мощности всасывания с имеющимися пылесосами, посетил несколько маркетов бытовой техники, сравнивал пылесосы разных ценовых категорий и выяснил одну интересную вещь. Это то, что наличие в техническом описании пылесоса большого количества аэроватт не говорит о его большем всасывающем усилии в барах или килопаскалях. У всех пылесосов с одной турбиной средний показатель 20-22 килопаскаля. Просто чем больше аэроват, тем шире диаметр шланга. Вот такой я шланг сделал в комбинезончике в результате. такая труба для уборки. очень здорово сосет. оказалось после месяца использования штуку с, с аквафильтром вот тут вот я не зря поставил. Потому что здесь немного оседает все-таки пыли. которая не оседает в ведре для мусора. Изменил немного схему управления пылесосом, добавил кнопку ручного включения. А также изменил немного схему автоматического управления. Теперь она двухскоростная. Используется блок релейный из Алиэкспресса. Пришло. Вот, соответственно, работают обе кнопки. Покажу. Включаем. Включаем вторую скорость. работает пылесос. Смотрите далее. Установку этого пылесоса в кладовку и подключение пневморозеток, вакуумных труб, проложенных в полу. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал.